ABŞ-ın dövlət katibi Antoni Blinken yaxın şərqə səfərinin ilk dayanacağı Misirdən sonra dünən İsraildə olub. Xəbər veririk ki, İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu ilə görüşən Blinken İrana qarşı birgə mübarizə mesajı verib və Fələstin məsələsinin iki dövlətli həllini vurğulayıb. Birləşmiş Ştatlar Fələstin probleminin iki dövlətli həlli baxışına sadiq qalır. Biz bu baxışdan uzaqlaşdıran istənilən addım İsrailin təhlükəsizliyinə və uzunmüddətli Yəhudi demokratiya ölkəsi olmaq kimi hədəfinə zərər verəcək. ABŞ-ın dövlət katibi deyib, o iki ölkənin İranın nüvə silahı əldə etməməsi mövzusunda həm fikir olduğunu vurğulayıb. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu deyib, İsrailin siyasəti İranın nüvə silahına sahib olmasının qarşısını almaq üçün əlindən gələni etməkdir. İranın Xoy şəhərində yaşayan azərbaycanlılar dözülməz durumdadırlar. Korona xəbər verir ki, son gündə baş verən 3 zəlzələnin fəsadları daha çox bu şəhərdə fəsadlar yaradıb. Sosial şəbəkədə yayılan Xoyda yaşayan azərbaycanlıların faciəvi durumunu və yardım çağırışlarını özündə əks etdirən video görüntülər yayılıb. Xəbər verdiyimiz kimi Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə qarşı törədilən terror aktı zamanı şəhid olan Orxan Əskərovun nəşi Bakıya gətirilib və ötən gün 2-ci şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılıb. Aronanın məlumatına əsasən şəhidimizin nəşinin Bakıya gətirildiyi saatlarda Tehran aeroportunda maraqlı anlar yaşanıb. Belə ki, Azərbaycan heyətində yer alan təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları İran hərbiçilərinə şəhidimizin tabutunu daşımağı etibar etməyib. Bu anda Araya girən azərbaycanlılar şəhidin tabutunu İran hərbiçilərindən alaraq onu öz çiyinləri üzərində qaldırıblar. Azərbaycan heyətinin bu davranışı sosial şəbəkədə rəğbətlə qarşılanıb ki, bu da başa düşüləndir. Hər halda Orxan Əskərovun İran hökumətinin səfirliyinin təhlükəsizliyinə laqeyd münasibət göstərməsi nəticəsində şəhid olduğu heç kimə sir deyil.